这样嘞，这样你这样看这样是多少？这样。这个是什么山？蝴蝶什么？这个是雷吗？那是蝴蝶什么？第一个。这一个。三。三二零。三二零。三二零。答对了。 按太快了！嗯，这个是多少？这这样嘞。这样嘞。这样是多少？是牙齿。这个是多少？老板，这样多少钱？这样。嗯，第一个是什么？帆船什么？ 这样是多少？啊？啊，不你。没嗯，无哎呀，钱我我那嘛无嗯，有啊。这样来。这样是多少？第一个是帆船多少？ 你说看看，这个是帆船什么？帆船四。帆船四有没有像是？有。啊，这个是什么？三。三这个嘞？这个零吗？零。哦，所以是多少？帆船四。三零。四三零，答对了。三。三。哦。四三零。 四三零，你怎怎么会耶？那这个是多少？这个是老板，这个多少钱？这个好像五。对呀，很像五哈。五零零。哦，吴心意啊。零零。五零零啊。五零零。哦，五百元。嗯，五百元。嗯。所以这个是五百。答对了。